questa seconda settimana di corso abbiamo affrontato eh, i seguenti argomenti. La costruzione fianco a dente, la costruzione montato su forma, la costruzione fianco a fascetta e una costruzione mista. Costruzione fianco a dente è una costruzione che generalmente si fa su, su borse tipo cartelline o borse uomo. Qui abbiamo eh, visto anche la costruzione di un divisorio interno della patta sulla medesima costruzione e di un manico sulla patta, quindi i tiraggi per la patta e il manico come deve essere fatto se bombato e l'applicazione del manico. La costruzione invece montata abbiamo visto che abbiamo bisogno dell'ausilio di una forma o di un legno. Sempre su questa borsa abbiamo visto eh, due tipi di costruzione di manico, il manico tubolare e il manico piatto e la fodera fatta con il carrellampo. Una terza costruzione è una costruzione mista fatta da un fianco centrale montato più due fianchi eh, uno avanti e uno dietro che sono cuciti rovesciati. Oltre a questo abbiamo visto l'applicazione di, di, una tracolla sul fianco. Questa borsa eh, l'abbiamo fatta con due patte addirittura, una patta piccola per, un, per il supporto anteriore e la patta grande di chiusura. la stessa borsa la possiamo fare con un altro tipo di costruzione che è un po' più semplice e si chiama costruzione con fianco con fascetta, che significa che dobbiamo mettere una fascettina di uno spessore di un centimetro e mezzo circa attorno al fianco che ci permette di mettere su la borsa normalmente senza il fusto in legno e la possiamo soprattutto cucire con una macchina a braccio piuttosto che con una macchina a colonna. Eh, per l'ultima borsa abbiamo visto la costruzione di una fodera che è fatta in tre parti, praticamente è come se fossero tre piccolissime borse all'interno di una borsa.